طلع درجه واحد واحد تحت خلاص من الجانب حبايبي يا معلم لا ما مات يا محمد عليك داون تعال عندي تعال عندي تعال عندي على السريع يا عرص. والله اتوقع عندك تجيبه بحياتك no scope ابو عبده نوسكوب جبته سيبك يلعن دينك سيبك يا محمد عليك في سلاح علاء ولا لا؟ اجيك علاء اجيك حاطين عندي واحد انا انا بالملعب اوه بيبي سكواد كامل جدا تحت تحت تحت تحت طاب الارضي طاب الارضي تحت تحت عندنا بالعز يا حرام يا حرام وراك هو تحت بالطابة تحتنا بالطابة تحتنا يا نط نط نط واحد واحد هون جبني خالصين ماتوا ماتوا كون نطوا بشي لانش بشي قصة لا ما قصدي شي لكلت مو قصدي والله طلعوا طلعوا طلعوا كم واحد؟ لا اثنين اثنين لا ثلاث واحد واحد جبته جبته كثير ما معه سنايبر؟ اخ سنايبر بدي مشان الله شوف الثاني ليكم ما بعرف لا ما معه تعال بلا ذهبيه تعال وهي لانشوات كمان يسعد الله قللت من تحت بالستار اول باول يجي يا خلينا تكون يا شو تلت عالم انا ثلاثة تكسير القرى دلوقتي لا لحد الهنين لا لا لا سير العبارة ولا العبارة ده عايش رفعات يا حرام ما تشيل العمرة والله راح يروح يعيش البلاد اذا صبنا بعض طبهم بيموتوا من العمار نزل تحت ابو العز مالهم بالعمار وين وين؟ الله بالعمار طيب اكبسوهم بلا اكبسوهم بدنا نروح على الزون اجباري وين هاي هون؟ هون بدنا نروح نزلوا نزلوا حرام حرام والله ما شد اجاني كلهم اجاني كلهم كانه كانوا 10 اجاني ثلاث كلات ليك ليك ليك, ليك. انا ابغى اقتله لكن اقتله هو وراكم وراكم ايه هون من طرف الدبليو هو تحت هون إيه، واحد امم مشان تريح بالك هيك رايي ابو عبده ابو عبده تعال عندي يلا معك انا وين وين في واحد وراكم خلص خلص خلص خلص خلص هذا وراك نزل من تحت اجا اجا اجا اجا ها في واحد وراك يا ابو عبد الكهن ايه يا ابو عبد الكهن لانش لانش لانش ابو عبده what you're thinking. I bet you never tell him how it feels. I bet you never even try to real